ಜನ ಅದು ಕಾಂತರ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯು ಎಸ್ ಕ್ಯಾನಡ ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು all of love and wishes from Canada all the way from here to you really love your movie thank you so much ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ hats off to you guys thank you अच्छा लाइक ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ thanks to all thank you so much ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಗ್ ಬೇರೆ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ that after be playing a very love character that I want to do a character that is subtle ಅಂತ ಸೊ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಗುಡಿಗಾ ಪೋರ್ಷಿರಾಗ ಪಂಜುರುಳಿದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಆಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ I think it blew everybody's expectation ಅಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅವಾಗ ತೀರ್ಥದ ತರ ಎಳ್ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ದಿರೋಳು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದಾನು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಾನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಲಿ ಆಗಲಿ Vikrant Rona K G F Kantara is one of the best movie ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿದಿರುವ ಥರ ಮಾಡಿದೆ any chance of Kantara two ಅದೇ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ lot of questions about Kantara two Uh, I think Rishabh sir will come out uh, very soon and talk about it. Even I have no idea if uh, Kasarastu is going to be there. Hopefully, fingers crossed. Let's see. Halifax, Nova Scotia, Canada, Canada, Sangha, Parvagi Rano, I have to really thank you for taking time. I know Ivaga, it's beyond midnight late. Uh, thank you, thank you so much for taking time. Thank you so much.